ma cosa stai facendo? Sì, proprio tu hai capito bene. Ancora a perdere ore e ore online sulle classiche guide per organizzarti la vacanza? Vuoi un consiglio? Fai come lui. Ci crederesti che anche lui in questo momento si sta organizzando un viaggio? E tutto con una sola nuova app per smartphone. Ti sembra impossibile? Tra poco tempo un trip sarà realtà. Continua a tenerti aggiornato. Viaggia e conosci nuove persone con noi. Ti aspettiamo. On Trip, un nuovo modo di viaggiare.